Kanda tukishamogoka, zabe mogoka, zimeshika, kuna kulala. Kwa mkuu wa bonga mabazuni mamoshi kuzitaka mangeso wa kimoki tabidi umezitaka mafala wa kimoko tihema kuwatoka ndani majisi tumemoka na mabazi mtungu usilevuke hadi toja masasi na rada ili tusiokoto fom kuwagonga kuwatoka fom kuwagonga kuwatoka fom kuwagonga kuwatoka mandi nipate kwaba zote zimeshikana nako na lijua nataka kusuti nazengonisha Hizo ni namba, hizo ni namba, zina mabriki awadi Tuko step mababu Bugiramo ndio kuwatoka kuwagonga kuwatoka Form kuwagonga yani ameshikamek mabombe na masonso anadaye kumtek tem zegadi wakiwa mapera nimekaa pale besi na ikichana chana chana nikiogopa ikikende ikikampi na nedi ah, we na nedi mini mbagikaji najitambua jeshi jinga ikikam na warauna waua tukichana tukitapanisha pala na ua tukichana tukitapanisha pala na ua form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kwenye zabeni kwenye zabeni magizi wacha kutusada warazi kuwa tamu bagin kalcha kalcha kipeli panganga irazi na sari irazi ah, na sari niko beti mechi niko beti mechi moreno ukimwambi unazidi mlingoni, jindi ukaja fom kuwagonga kuwatoka, fom kuwagonga kuwatoka, fom kuwagonga kuwatoka, fom kuwagonga kuwatoka Thank you. Purchase your tracks today. Chola aki, chola aki moki inabidi tuwatoke, mabazi wako moki inabidi tuwafanye, na ngogi ikizidi inabidi tuwatoke, utapelaje, atupenagi panganga inabidi tuwabumbu kuna vile tu kuna zimeshika bafu nimepiga kuna kulalisha wengine waroshika wengine warisa kuwagonga kuwapona fom kuwagonga kuwatoka wakikana mwandanga mwatoka Rambo Wagonga Bogirambo